Слава Україні! Героям слава! Вільна! Вільна! Шановні побратими, шановні товариші, шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка нашої війни. І вона розпочалася, ця сторінка буквально три дня тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями вели в ступор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш геральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїми і розказували, що він вже оточений, залишилось там 100 метрів, да? щоб його остаточно взяти і поставити свої прапори. Зараз ситуація абсолютно інша. Незважаючи на те, що Вагнер весь заліз в цей Бахмут, як криси, да, цю вишиловку. Ми з вами з півночі, з півдня продовжуємо наступальні дії. Ви спільно з іншими бригадами рухаєтесь вперед, ви здобуваєте перемогу, ви наближаєте час нашої загальної перемоги і ви даєте можливість підготуватися нашим тим військовим частинам, які будуть брати участь в наступальній операції. Тому я вам дуже вдячний. Я вам передаю вітання від керівництва держави, керівництва Збройних сил України. Хортиці. Дякую за вашу роботу, за ваші результати, за знищення ворога підступного, який вторгся на нашу землю. І е, хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і ушкодженими. Слава Україні! Героям слава! das UFRJ.